الشوط الاول نوار في وكان كيقال امير ديزا دوك المعدوب لو ميم كومبا معدوب ويزمر اي ولا ديك شنو كون ضيقيس نغ غاديك شب ديالو بزاز غاديك شب ديال امضيق ديال كويغ ضمضيق تملي امضيق بلاصي ضمضيق المليك امضيق بلاصي امضيق تكني والله كاينو السلاف كمال كيزان بيني هذا انا كاليس كنوز انت راديس ايوا خاطر كنت بدي غير تبدي آه، آه، غير يخرج سوق شكوش تبدي غير يخرج سوق شكوش هو العادي اه فيه هنا كل ما عندك اروح لا عقل سويد سويد من للمعتب وين يبغى هذه سويد سيخارة معتب هذه تبعزيق كل وصل يبعد سقار كل سنة تبعزيق ويموت مازال يتمتتارا مازال يجيني السوغاشي كل مضيق يلا كل مضيق تدامتي تمدن كل مضيقة تدلبدات لا اليرقز تحميل لا الثياوة تحميل لا اللجان تحميل ما دوي ذاك اللي والله ما يكزيستي وين سلوك أمين تيسنا غينا القاع أش أش أنت اللي كيتسنى لنا ورا قبلة تيسنا زينا روحها مسير في دي خرفريت ونسبة آه. ما نسمى ونكنا في يا عمر ديني وعرفني كذا مازيغ نغدا قبيل روحها ساعات تحتمي من وندي قبيل تخدم من تيموران ولا ثلاثني ذا من الصحراني غسلات النية تيموران غسلات انا تخدم. أبجي سينا الوناس آه، دي الزينة تاعنا نوارا سي قال شوي كابيل نون ديبلاز ان سارتا مي اون فودري لا ريبوبليك دو كابيلي هاكي سينا هاكي سينا لو الناس معنا لكن سيدنا الى قاد فادا فيري سانا نوار يقفانا بريد تقبيلي تزوار كلش تقبيلي تزوار كلش تمازيغ تزوار كلش الدنيا ما يقى وانا اغت هذا نار في كلش كان النوع كان نوع واش تستفاد كتموتن موت وعشرين موت الناس موت نيم زبورة قد نغام تنسيس في الولاء تنين قان لقايدة بس روح بسفر السكيني يقص سويدا تعقل ما فلسنا تعقرنا الضمان ديال لا نقيق نسلماتي دخاوة خاويسة تعقلنا إيه، آه، هذا روحنا تسود نتي قواعي إضرار نقواعي بشكني بشكل هذا اعرف ان خاصة كدير كافرة دار انا الزهر ماشي خدم لي قبل دوارا في ماشي ذات بالك انا طاسي عباد تويا هاكا هذا دوارا تربيتي